Parashat Toledot. Continuamos com as ensinanças do Ora Haim Akadosh. Já vimos que é esgular, estudar o pirush dele e faz bem para a alma e para o corpo. E vamos para Parashat Toledot. Temos no início da Parashat o seguinte. Quando Rivka fica grávida, Está escrito en el versículo 22 del capítulo 25, Abanim Bekirba. Y estaban, traducción literal, estaban cogiendo, se apertando dentro del ventre de Amai, los dos gemios, Jacob y Esav. Y ella dice, si es así, ¿para qué yo quiero esta gravidez? Vatelech lidroshet Hashem. Ele foi procurar o Bet Midrash, que é uma vida época, que era Shem, filho de Noach, falava. E disse o versículo seguinte, Vaiomer lá, e disse Hashem para ela, Vaiomer Hashem lá, Shene goim bebitnech. Dois povos nos, nas, na sua barriga, no seu ventre. Y dos nações de dentro de vos van a separar. Certo? uno va a vencer o otro que no los dos van a estar encima ni los os dois embaixo. Sempre um em cima, outro embaixo. a avotzeir. Pergunta. <coughs> ora Makadosh. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la reclamó? La Lama anoji. ¿Para qué quiero gravidez? Haré toda mujer grávida sofre. Tem varios pirusim sobre esto, mas dice o Orahaim Kadosh o siguiente pirush. son O sea, que como un estaba se apertando otro, él estaba, era estaba con medo de perder la gravidez. Entonces él dice, para que yo rezé? Eu rezei para ficar grávida e agora estou perdendo essa gravidez por causa do movimento forte que tem dentro da barriga. <coughs> E ainda, porque foi perguntar para Shem, porque ela disse, olha, de Shamaim aconteceu um mês comigo, que eu fiquei grávida depois de tantos anos, então certeza aqui tem alguma coisa por trás. E quando Deus responde, explica a Orahaim Kadosh, disse, olha, essa sua gravidez assim responde um Navi de Hashem, que no caso era Hashem Vaeber, respondem para ela e dizem, todo, normalmente quando tem gêmeos, um gosta do outro, mas aqui essa gravidez é diferente. Shne goim bemitnech, cada um é uma nação separada. Ou seja, certo? E são duas nações e duas, dois povos. E Noé como qualquer gravidez e gêmeos normais, normais, certo? Ela é uma situação de separação já entre eles. Mimeir e Paredo, desde dentro de sua barriga, Mimeir já estão separados. E por isso, o que está acontecendo o que acontecendo com você? Quer dizer que o Orahaim está dizendo, o que já o Midrash diz, que na verdade Jacob e Esav eram duas nações que começam a se separar. Yaakov por um lado, Esav por outro, já dentro da barriga da mãe. Como encontramos Midrashim também sobre isso, Orahaim não traz isto, mas famosos Midrashim que Yaakov disse para Esav, certo? Que tem o Lamazé e tem o Lamabá, e Esav pegou o Lamazé, Yaakov pegou o Lamabá. Na continuação da Perashá, quando Yitzhak avenzó a Jacob, que Jacob, por orden de Amai, entra en el lugar de Esaf y pega a Asberajot. En la lenguaje de Asberajot está escrito lo siguiente. Viten leja, el capítulo 27, versículo 28, Viten leja a Elohim mital shamayim u mishmane aretz, y comienza a él y que su lugar y su moradía va a tener suba y va a tener frutos, y etcétera, y va a ser abenzoado, como consta en el versículo. Pregunta ahora Jaime Kadosh, su pasú comienza con Vav, que es de que cuando normalmente Vav e I, Idara, que es de que ya estaba viendo abençoado de antes. ¿Cuál es la bendición que recibió antes? Dice ahora Jaime Kadosh, en el versículo anterior está escrito, Vayara, Jetreach, Vaygada, Vaybarejeo, Y Sheró, Itzhak, que estaba cego, Shera, ropa, das suas, desde que Jacob estaba vistiendo y sintió celo de Ganeden, así consta, Baibarejeu y abenzo Eli. Y después dice, Veiteneja Elohim, que es de que Baibarejeu, que está escrito antes, y abenzo Eli, ve antes de esta verajá, Veiteneja, y la pregunta es, ¿eh? ¿cuál es la verajá que abenzo antes de este Veiteneja? Y sobre eso, Orajá y Makadosh da tres explicaciones. A primera, que ele passou para Yaakov a chave das Berachot. Hashem tinha dado para Abraham a chave das Berachot, que por conseguinte Abraham passou para Yitzhak, e neste momento Yitzhak passa esse poder de bênção de brachá para Yaakov. E este é o Baibarejeu. Segunda explicação é que na, na que consta na continuação, é coisas materiais aqui neste mundo Gashmiut, mas em relação a coisas espirituais, Vaivarejeu também abençoou ele. Seja, seja, ou seja, que ele abençoe ele também nas coisas espirituais que ele vai ter Olam Abba. Certo? E uma terceira explicação da Orahai Makadosh, que fora de Midat Rahamim, como diz Veiten Elokim que é Midat Adin, que não somente Midat Rahamim, a parte da piedade do Shamaim aceitas Brachot, também Midat Adin, hace todas brajot, y esto es Vaibarejeu, que antecede a Veiten Leja a Elohim. Shabbat Shalom.